הבאים לשעשועון החדש, נושא הפרסים שלנו, מי יותר קתולי? והיום בשעשועון יש לנו שני מתמודדים נלהבים, מקסימים ורעננים, מצד ימין שלי, ההלכה הרבנית. ומצד שמאל תכירו את היהודים המשיחיים, היהודים שמאמינים שישוע הוא משיח ישראל. היום נגלה מי מהזרמים מתאים לזכות בתואר הנחשק כמעט קתולי, ויקבל מאיתנו את מדליית האפיפיור הישר מרומא הקדושה. והקטגוריות שלנו הן תמונות של קדושים, נרות לברכה, לחשים, קמעות מזל, דמות אם מתווכת וסמכות עליונה. בהצלחה! הקתולים מאמינים שאם תתלה תמונה של קדושים בבית, זה יברך את הבית, יגן עליו, וייתן לך סגולות וישועות. מה לגביכם? יש לכם תמונות של קדושים על הקירות? ברור שיש, ככתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. בכל פינה בבית יש תמונות של צדיקים. מה לגביך, היהדות משיחית? לא תעשה לך תמונה, אז לא, אבל יש לי תמונה של קרמר מסיינפלד במשרד, זה נחשב? כל מי שאי פעם נכנס לכנסייה קתולית, יודע שהדלקת נרות למען הקדושים זה עניין שבשגרה. מביא לך הצלחה, פרנסה, ישועות, כל מה שתרצה. מה לגביכם, הלכה רבנית, האם אתם מדליקים נרות למען קדושים? ברור. מה, הנר הקדוש של הרשב"י במירון. הצלחה, פרנסה, זיווג, סגולה משמיים, אה, נחיתה טובה כשאתה נוחת, כולם מוחאים כפיים. זה נהדר מספיק, מה לגביכם, יהדות משיחית? האמת שלא. לפני יומיים היה לנו הפסקת חשמל, הדלקנו נר. איזה סגולות זה נתן לך? תאורה? לא נחשב. נקסט, בינתיים יהדות משיחית, נראה שאתה מאחור במרוץ להיות קתולי, אבל אל דאגה, יש לנו עוד הרבה קטגוריות, הכל יכול להשתנות. חזרה ושינון של לחשים. אצל הקתולים, במידה וחטאת, אתה הולך לכומר, והוא אומר לך בדיוק כמה פעמים צריך להגיד הל מריס כדי שהכל יהיה שוב בסדר. מה לגביכם, ההלכה הרבנית? נח, נח, מה, נחמן מאומן! נחמן מאומה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה נשמע ממש טוב. מה לגביכם יהדות משיחית? פשוט מתפללים מהלב, ובכלל, אלוהים מסר על כשפים, לא? קמעות של מזל. הקתולים מאמינים שיש חפצים מיוחדים שיש להם את הכוח לתת לך ברכה והגנה. מה לגביכם ההלכה הרבנית? <laughs> אה, בטח! יש לנו חמסות, יש לנו מפתחות כאלה ששמים מתחת לכרית, וכמובן, למי אין את החוט האדום ששמים על היד מתי שולחים לכותל? גם לכם יש חוט אדום? כן! גם לנו! לא! אדיר! לא! לא! מה נסגר איתכם? זה נוגד את אלוהי התנ"ך. אסור לשים את הביטחון שלך בחפצים דוממים. והקטגוריה הבאה שלנו, המסורת. כידוע לקתולים יש מסורת ולה יש סמכות עליונה. מה לגביכם? לכם יש מסורת עם סמכות עליונה? ברור! התורה שבעל פה. איך אמרו רבנן? על אלוהים? ניצחוני בניי! ניצחוני בניי! רגע, רגע, ואם יש לכם סתירה בין המסורת לבין הכתבים של התנ"ך? אז מעלים ממים וממשיכים הלאה. ואתם? למסורת חוץ מקראית אין שום סמכות, אבל אנחנו רואים בה כמו מלח ופלפל, ככה לעשות אה, את הארוחה יותר טעימה, אבל זהו. לא, לא טוב. והקטגוריה הבאה, דמות אם מתווכת. כידוע לקתולים יש את מריה הקדושה, אליה פונים, מתפללים ובוכים, והיא זאת שמתווכת בין הקתולי לאלוהים שלו. מה לגביכם? לכם יש דמות נשית מתווכת? מה, לא קיבלת לפני כמה זמן שיחת טלפון מקבר רחל? כל אחד שרוצה ישועה מתקשר לאימא רחל, כפרה. זה בדיוק אותו דבר. אה, מה איתכם? האמת שאין אצלנו שום דבר כזה, וישוע בעצמו אמר שכולם זה אימא שלו ואחותו ואח שלו. כולם בשביל ישוע זה המשפחה שלו. אנחנו פונים ישר לאלוהים. שמן. ובכן רבותיי, אנחנו הגענו לקטגוריה האחרונה, האם אתם מוכנים? והקטגוריה היא סמכות עליונה עלי אדמות. כידוע, הקתולים הולכים אחרי איל פאפה האפיפיור, והוא זה שקובע להם מה כן, מה לא, מה נכון, מה לא נכון. מה לגביכם? האם גם לכם יש סמכות עליונה? ברור, הרב הראשי, שיזכה לחיים ארוכים. נשמע נהדר, ואיך אתם מזהים את הרב הראשי הזה? לפי הכובע המיוחד שלו. גם אצלנו מזהים לפי הכובע המיוחד. די! כן, בואנה, אתם ממש סבבה. מה איתך? בטח אתה עכשיו תגיד שלא, נו, רגע. תגידו, אתם נורמלים? מה, אנחנו כת? מה פתאום? כל בן אדם מול אלוהים. טוב, אני לא... בוא נצא, בוא נצא. ובכן רבותיי, זה היה משחק מאוד צמוד, לא אבל יש לנו מנצח, ועם שבע נקודות, קבלו אותו במחיאות כפיים, מה ההלכה רבני? אתה מאוד מאוד מאוד קתולי. אתה בחורצ'יק, הפסדת, אתה לא קתולי בכלל, צא לנו מהסט, אתה מפריע לנו. אני גאה ושמח להעניק לך את פרס האפיפיור הקדוש. אתה יודע, אתה בסדר, אנחנו צריכים לבלות יותר זמן. Hmm.